بتلمدفع المدفع انتظار مسح المنطقة أمامنا ها هم أولى حربة موفقة سأقتل أومن المعادي ذاك وسأسلبه ذكرياته كي أتذكر بنفسي ما حصل Dom. لسبايك تبقى عدو واحد أعيد التلقيم هنا هنا أعيد التلقيم ذات النسق حاولوا تجنب الموت مستقيم أسلب البصر أعيد التلقيم the آخر لاعب باق عدو واحد أداء رائع أثمة أحد آخر يظن بقدرته على قتل العظماء؟ أحد يضاهي مستواك يا طواف الرفت ولو من قريب واصلوا إصابتهم عناء المتابعة علينا أعيد التلقيم عدو واحد الأعداء قريبون انتبهوا القفز كشف المنطقة تم نشر الذاكر تم نشر الذاكر هناك انتهى المزاح آخر لاعب باق يسخر الجميع من الكفاءة الألمانية واصلوا هنا سهم صاعق سقط واحد سهم صاعق سقط حامل ال spike. سقطت ال spike في A المنطقة تبقت ثلاثون ثانية وقت القفز آخر لاعب باق تخترق صفوفهم رصد عدو في ستبدأ المطاردة سأقطع أنسجة المكان بدأ العد التناسلي قنبلة ستنفجر أضع الحارس تعبون في إيه؟ أعيد التوقيت واحد ثلاثة قتلى لاعب باق سقطت لسبايك اي أداء رائع استعدوا واحترسوا وسنعود للقتال لدينا سقطت لسبايك في بي لاعب باق لا تحزنوا إن مت سعدت بمعرفتكم جميعا ولا تنسوا مسح ملفاتي الشخصية تعمل ال spike لدينا سقطت ال spike في منطقة المهاجمين تبقت ثلاثون ثانية نعماء لا تهل سبايك بحوزتي تبقت عشر ثوان ضيعت جار مسح المنطقة أعيد التلقيم لا تكفل بالأمر تم نشر الساتر تمت الإبادة تم إسقاطه أعيد التلقيم واحد آخر جولة في الشوط اشتروا ما تحتاجونه هل أستطيع الشراء؟ شكراً أملك المال أيحتاج أحدكم شيئا؟ حان وقت الاختبار الميداني وقت القفز لدينا سقطت السبايك في اي انا هنا بدا العد التنازلي انتهى اصمت تبقى عدو واحد أزرع السبايك آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية السبايك بحوزتي تبقت عشر ثوان لا توجد شحنات تبديل الجبهات شحنات موجودة مكابح <laughs> لا أثر لها سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد أعيد تلقيم اختاروا سلاحا مميزا لقتلهم فهذا أقل ما يمكننا فعله عدو في A رصد عدو عدو في رصد عدو سقطت السبايك في A ثلاثة قتلى سلاح هنا سلاح هنا لا تقلقوا إن كنتم لا تجيدون التصويب يمكن أن تقوموا بأدوار أخرى أضع الحق واحد آخر لاعب باقي تذكروا أن أسلحتكم مجرد أدوات أحتاج فلا هذا. يمكنكم إطلاقها دون التفكير أولا أحتاج هذا أيمكنني الحصول على هذا؟ الحجر آخر لاعب باق لن تتعطل أي من معداتي بعد هل لا الحصول على هذا؟ ثبت المدفع عدو واحد زرعت السبايك مضحكا لو مت الآن أوه لا لا لا لا اختراعاتي هي الأفضل تكمن قوتنا في اتحادنا لا تنسوا ذلك جار مسح المنطقة أمامنا تمكنت من العدو سقطت السبايك في اي أنا الصياد انتهى المزاح سأقضي عليك عدو واحد سقطت ال spike في اي السبايك في A للشفقة نقطة الفوز انتهى الحق فلنطردهم là đó تلقيم آه. سقطت لسبايك تي بي آخر لاعب باق ثلاثون ثانية أتلس باي لا تتوقفوا عن القتال يجب المتابعة حتى ولو تبقى واحد من الحلفاء على قيد الحياة بقى عدو واحد فاز المدافعون